तू है मेरा एक सावेरा मैं हूं तेरा मैं सच बता रहा हूं मेरा दिल ऊपर लग नहीं रहा साहब मेरी मजबूरी है मैं मांगा सकता हूँ क्या साहब प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी साहब मैं इतनी दूर भूखा चला जाऊं फायदा क्या है साहब इस फागुन मेले में एक भजन आ रहा है देखो इतनी देर में भाव बदल गया मेरा इतनी देर में भाव बदल गया मेरा इतनी सी देर में भाव बदल गया साहब ज्यादा देर नहीं लगी और पता है क्या भाव आया अभी 29 दिसंबर को ग्यारह थी ना एक प्रेमी का दिल्ली से फोन आया बोले भैया मैं चार हजार रुपए की नौकरी करता हूं और बड़ा खुश हूं मैं इस महंगाई के जमाने में मगर मैं खाटू जाना चाहता हूं मगर खाटू जाने के लिए सात सौ रुपया लग जाएगा मेरा आने जाने में और अगर एक बार सात सौ खर्च दिया तो मेरे महीने की गाड़ी जो है ना उतर जाएगी मैं अपना परिवार कैसे चला पाऊंगा आप मेरा एक काम कर दो दिल्ली के किसी भगत की ड्यूटी लगा दो कि वो मुझे बिठाए और खाटू ले जाए दर्शन कराकर वापस ले आए और मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब आज हम सब चाहते हैं फागुड़ मेले में खाटू जाना मगर किसी को दुकान की चिंता है किसी को परिवार की चिंता है किसी की जेब अलाउड नहीं करती कि खाटू कैसे जाए उन भक्तों के लिए लिखा मैंने जब जब भी मुझे बाबा तेरी याद सताती है जब जब भी मुझे तस्वीर देख तेरी आंखें भर आती है तस्वीर देख तेरी आंखें भर आती है कुछ नहीं चाहता मैं कब खाटू बुलाओगे मुझे दर्श दिखाओगे मुझे अपना बनाओगे जब जब भी मुझे बाबा तेरी याद सताती है तस्वीर देख तेरी आंखें भर सिर्फ इतनी सी देर में भाव बदल गया सुनाऊ भजन जरा दोनों हाथ खोलना और फिर देखना बाबा ने क्या कहा जरा ताली बजाकर हो जब जब भी मुझे बाबा तेरी याद सताती है जब जब भी मुझे बाबा तेरी याद सताती है तस्वीर मुझे दर्श दिखाओगे तुझे अपना बनाओगे जब जब भी मुझे बाबा तेरी याद सताती है जब जब भी मुझे बाबा किस किस को याद आती है बाबा की किस किस को आती है शर्माना मत एक बार जरा ताली बजा करिए बात मिलके वन टू दूसरी बार सुना रहा हूँ ये भजन कल पहली बार सुनाया था कलकत्ता में आज कोसली में दोबारा सुना रहा हूँ जरा सुनना हो कितने ही लोगों को प्रेमियों को जाते देखा है मैंने प्रेमियों को जाते देखा है मैंने प्रेम लुटाते फाल्गुन का मेला तीन तीन दिन हो गए सेवा करते आंखें मोटी मोटी हो गई है किसी ने कह दिया बावड़े जाके सो जा धर्मशाला में मर जाएगा बोला भैया मरे तो सारा साल रहते हैं जिंदे तो ये तीन दिन रहते हैं सब बाबा के प्रेमियों को जाते देखा है मैंने प्रेमियों को जाके प्रेम लुटाते देखा है मैंने प्रेम लुटा के देखा है मैंने मुझको भी भरोसा है मुझको भी बुलाओगे मुझको भी भरोसा है किस किस को भरोसा है फागुड़ मेले की टिकट किसने कटाई है जरा दोनों हाथ खोल के फागुड़ का जरा एक बार जरा जोर से शोर बचा दो एक बार पता लग जाए फागुड़ आ गया ऐसा एक बार प्रेम से मुझको भी भरोसा है मुझको भी बुलाओगे मुझको भी भरोसा है मुझको भी बुलाओगे मुझे दर्श दिखाओगे जब जब भी मुझे बाबा तेरी याद सताती है जब जब भी मुझे बाबा तेरी याद सताती है कौन कौन जा रहा है फागुड़ मेले में जा रहे हो ना टिकट हो गई ना सारे गाड़ी वाले होंगे क्योंकि नजदीक है आपके तो पैदल वाले भी होंगे हाँ हाँ, हाँ, हाँ। बिना गाड़ी वाले भी है साहब आपकी तो टिकट पक्की है उनके लिए अरदास करना जो तरस रहे खाटू जाने के लिए फागड़ उनके लिए जरा दोनों हाथ खोल के कि बाबा उन्हें भी मिला ये बात शाम प्यारे की बड़े बड़े सेठों की कतारें लगी है बड़े बड़े सेठों की कतारें लगी है मेरी गरीबी मुझको सताने लगी है मेरी गरीबी मुझको तो बोला लगी मुझे बाबा चार हजार से चालीस हजार की नौकरी नहीं चाहिए ना मुझे चार हजार से चार लाख की चाहिए मुझे बस तेरे दरबार की धुली मिल जाए साहब मैं खुश हूँ हो बड़े बड़े से ठोकी गरीबी मुझको सताने लगी है मेरी गरीबी मुझको सताने लगी ये लाइन ये लाइन एक एक शाम प्रेमी बोलेगा मैं खुश हूँ बाबा श्याम मैं खुश हूँ बाबा श्याम कौन कौन खुश है बाबा आपके बच्चे आपको बता रहे हैं उस बाप को बड़ी खुशी होती है जब बच्चा कहता है पिताजी मैं बड़ा राजी हूँ जरा दोनों हाथ खोल के एक बार कह दो मैं खुश हूँ बाबा श्याम खुश हूँ बाबा श्याम मुझे कितना सताओगे खुश हूँ बाबा श्याम मुझे कितना सताओगे मुझे कितना रुलाओगे जब जब भी मुझे बाबा तेरी याद सताती है जब जब भी मुझे बाबा तस्वीर देख मेरी देखो आती है बाबा के दरबार में हमारे बाबूजी चवर ढुरा रहे जब कोई बुजुर्ग काम करता है ना तो बच्चों का काम बन जाता है हमारे बाबूजी चवर ढुरा रहे आप अर्जी लगा दो बात बन जाएगी गारंटी से कहता हूँ साहब जरा ताली बजा दो प्रेम से प्रेम से बेटा आपकी कितनी उम्र है आठ साल क्या नाम है मयंक आठ साल का बच्चा भी दरबार में बैठा है ताली बजा रहा है और अस्सी साल का बुजुर्ग भी बैठ के शाम नाम गा रहा है तो कुछ ना कुछ तो इस शाम नाम में होगा साहब बात बन जाएगी जरा ताली बजा दो प्रेम से एक दो तीन चार मुझको भी प्रेमी से प्रेम है पूरा मुझको भी प्रेमी से प्रेम है पूरा फागुण का मेला प्रेमी बिन है अधूरा फागुण का मेला प्रेमी बिन है अधूरा सामने मंदिर है सामने मंदिर है ऐसे देख रहा है हमें इधर देख लो कैसे देख रहा है हमें और खाटू के मंदिर में भी बाबा की आंखें बिल्कुल बिल्कुल सीधा रिंगस की ओर जाती है और कहीं नहीं जाती क्यों मैं रास्ता देखूंगा रास्ता देखूंगा क्यों पैदल इतनी दूर दूर से निशान पहुंच जाते हैं खाटू क्योंकि आपका रास्ता आप नहीं आपका रास्ता खाटू वाला देखता है मैं रास्ता देखूंगा निशान चढ़ाओगे कौन कौन निशान ले जाएगा उठा लो जरा तो आज आपको करिश्मा बताऊं मैंने गलती से बाबा की फागुन की दसवीं का कीर्तन बुक कर दिया गलती से मुझे नहीं पता था कि बाबा की फागुन की दसवीं पड़ेगी लुधियाना में और आज सुबह सुबह मैं रोया कि बाबा मैंने दसवीं को निशान लेकर जाना था मगर मुझसे गलती हो गई है क्या तूने काम करवा दिया दसवीं के दिन कीर्तन बुक करा दिया उसी समय पांच मिनट के बाद फोन आता है भाई साहब हमारे यहाँ कीर्तन में हमने किसी और को बुक कर लिया है आप रहने देना मैं बोला वारे वाह मैं वारे वाह कम से कम कम से कम कहीं और नहीं तो सांवरे ने तो सुनवाई करी ना साहब इससे बढ़कर क्या होगा अरे साहब